नमस्कार युनिक ब्लग्समा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आज वैशाख तेइस गति आज पनि म काठमाडौँ रहेको छु मेरो विविध काम नसकेको कारण काठमाडौँमै बस्न बाध्य छु म र आज मैले तपाईँहरूलाई एउटा सरल र सहज तरिकाको एउटा केही भिडियोहरू देखाउन चाहन्छु त्यो भिडियो तपाईँले हेरिसकेपछि तपाईँले सिक्न नि सक्नुहुनेछ र गर्न पनि सक्नुहुनेछ र त्यो हाम्रो लागि एकदमै फलदायक हुनेछ आज तपाईँहरूको लागि एकदम राम्रो भिडियो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो च्यानलसँग जोडिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र लाइक कमेन्ट सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला आज मैले तपाईँहरूको लागि बिल्कुलै भिन्न ढङ्गको र हामीले जुनसुकै ठाउँमा पनि गर्न सकिने र यो भिडियो हेरिसकेपछि हामीले पनि गरेर चाहिँ सिक्न सकिने भिडियो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाउन गइराखेको छु त्यसले हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ अबको पालोमा मैले देखाउन लागेको भिडियो तपाईँहरूको लागि देखाउन चाहन्छु थ्याङ्क यू युनिक बक्समा मैले तपाईँलाई देखाएँ बिहानको समयमा एक्सर्साइज ग्रुपमा रहेको एउटा एक्सर्साइज म्युजिक सँगसँगैको एक्सर्साइज जुनले मनलाई एकदम अलिकति फुर्तिलो शरीर फुर्तिलो बनाउनुको साथसाथै रमाइलो पनि हुन्छ झन् ग्रुपमा सबैजना मिलेर गर्दा झन् रमाइलो हुन्छ यो कुराहरू हामीले पनि हेर्नुपर्छ सिक्नुपर्छ र गर्नुपर्छ ताकि हामीलाई मनोरञ्जन सँगसँगै हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि स्वास्थ्य राख्नको लागि language